那聊完学校的基本学制呢，我们下面再来聊第二个话题，就是种族啊。这个种族呢，包括人和人，也包括人和不是人哈。这里不是骂人啊，我们是从古代人的思维来聊这个问题。我们先说人和人啊，在这个小说里面呢，就一直都贯穿着这么一种。 爱恨情仇吧，嗯，还组成了很多小 CP，是不是？那在第一部里面就反映出来一个问题，比方说那高傲的少爷啊，a r f 然后呃最看不上的是哪位呀？就是哈利波特呀，你不要跟那个呃低等的什么巫师家族去交往，你要懂得选朋友。他这个嘴里边说的这低等的呀，或者是丢脸的呀，指的是谁呢？就是罗恩他们家啊，威斯莱家族。 那么威斯莱家族这罗恩呢，就经典的这个这个形象啊，红头发，然后高高的，然后脸上有雀斑啥啥啥啊。那么这个形象和马尔福形象是正好相反的。马尔福是什么呀？金发碧眼，白皮肤，看起来就很高贵，是不是？这种呢，就你想了，如果我们是一个文学家，想要描绘一种默认的某一种高傲的感觉，或者是，呃。 充满斗志但又备受压迫的感觉的时候，他就会用，呃，英国人或者说欧洲人都能懂的梗，在这里边啊，马尔福少爷和这个，啊，我们可爱的小罗恩，他的这个外表其实讲的就是英国本土的一种民族矛盾，哈，这个英伦三岛这地方啊，这个最早的呃原住民其实也是从欧洲去的啊，那么这些人呢就是凯尔特人，凯尔特人呢。 那么他们长的样子大概就是红头发啊，有没有雀斑也不一定啊，这个看个人这个恩赐了，每个人长得都不一样嘛。呃，就是这种人是在这里生活的。那后来呢，就罗马人就来了，罗马帝国了，然后罗马帝国就把他征服了，是不是？这种人呢，实际上是有自己独特的文化习俗的，然后也有自己的民族情感。那罗马人经过鏖战才打败了他们啊，对于他们来说，是怎么治理比较好呢？ 你杀光吧，就不太现实啊。然后这个也比较折损这个兵力。最后罗马人的方式呢，就产生了一个我们比较熟悉的东西，就是哈德良长城。罗马不是在这个呃英伦三岛的北部地区修了个长城吗？他们那长城要隔住的，其实就是这个他们眼中的野蛮人啊，也就是被征服的或者是被打败的。 这个凯尔特人啊，凯尔特人原来是在整个英伦三岛上，现在呢，罗马帝国把他打败了，就把他驱逐到北部比较贫瘠的，然后寒冷的山区。那么这些人逐渐的生养，也就变成了今天我们口中说的苏格兰人啊。那苏格兰人呢，一直忍着，然后到罗马帝国衰亡的时候，他们还没乐两天呢，哎，我是不是可以复国了呀？那这时候又从这个西欧的岛上又来一波，这波呢就是。 呃，南下这个征服并且灭亡了这个西罗马帝国的这波人，就是日耳曼人啊。那么日耳曼人当中的一种叫安格鲁萨克逊人种，他们就来到了英伦三岛，最后呢又奴役和打败了苏格兰人，也就是凯尔特人。他们就一直在北部的寒冷的贫穷的这个高地山区活着。哎，你看整个英伦三岛上面就充满了这样的一种情绪啊，就是北边的穷。 但是呢，民族压抑永远有斗志。然后红头发的、长雀斑的，然后相对南面一点，也就是哈德良长城以南地区的呢，前面是罗马人，后来就是这征服者，也就是安格鲁萨克逊人，他们是白皮肤的金头发的。 然后这个碧蓝色的眼睛的啊，也就是所谓的他们压迫别人的时候自己高高贵一点啊，高人一头啊，这种感觉，这个就是英国本土上面的基本的这个民族构成和民族矛盾。那么 J.K. 罗琳呢，也把这个意思写到了小说里面去，它对应的就是威斯莱家族，还有就是这个马尔福他们家。 那第二个种族呢，就是人和不是人了啊。这里边的“不是人”呢，要打上引号啊。那么为什么呢？因为在小说里面，这个所谓的“不是人”，其实就是小精灵啊，假养小精灵多比。嗨，我们觉得它特别可爱，所以你说它不是人，也不是那么好听。那在现实当中的这个罗琳阿姨是从哪里来的这个灵感呢？其实她指的就是罗马帝国时代的时候出现的欧洲的。 传统的一种模式就是奴隶制，哈，罗马贵族都会养很多奴隶，这些奴隶可能是债务奴隶，也有可能是被征服的这个，呃，战俘啊，然后这个失败者呀，这个啥啥啥的啊，这种人。呃，我们以以前在讲这个啊斗兽场的时候，不是说那些奴隶，尤其是战俘，是可能会成为斗兽场里面表演的被厮杀的对象嘛？ 但是实际上，大量的奴隶是作为家庭服务员出现的，就跟这个影片和小说里面的多比小精灵是一样的啊。那么，罗马作为这个呃体面的公民或者说贵族，他们每个人都会有奴隶。如果你是大贵族，你家奴隶有很多；如果你是一个普通公民，你可能还会有两三个奴隶的。有这样的一个故事啊，讲的是什么呢？就是。 著名的五贤帝之一哈德良皇帝有一次呢，去公共浴池去洗澡，然后这个他发现，哎呀，呃，他以前跟他一起征战的一老战友，其实也就是一士兵啊，对他很忠诚，在那干嘛呢？在那那个往墙上蹭背啊，蹭蹭蹭蹭蹭，洗澡嘛，你不得搓背嘛？说你为什么往墙上蹭背啊？没有人帮你蹭背吗？说没有，我这退伍之后挺穷的，我也买不起奴隶。 <laughs> 我买不起一个搓澡的奴隶，你听，搓澡的奴隶，哎呀，皇帝就很感慨，没事儿，我赐给你两个奴隶，从今以后专门给你搓澡从这事儿以后呢，就据说啊，每次哈德良皇帝去公共浴池表现亲民，然后去洗这罗马浴的时候呢，这浴场里面总有一些人当他面儿在搓墙， <laughs> 就就等着那个皇帝赶紧。 赐给我俩奴隶，啊，这个故事里面就告诉我们，就是这个罗马普遍都是有奴隶的啊，这个人和人他就不平等。那么这个奴隶有没有说翻身的机会呢？哎，你记得吗？这个多比小精灵他有一个翻身的机会啊，这个什么呀？ 嗯，哈利波特用了一个计策啊，让这个 Lucius，也就是马尔福他爹一个失误啊，这个把这个一个袜子给了小精灵多比，然后就相当于说他们有这么一种规矩啊，如果主人给了小精灵一个穿的东西，哎，那么就代表着小精灵自由了，哎。 这个不是编的啊，这个是真实的啊。只不过呢，在罗马时代的时候，主人给的那个穿戴的东西，它不是袜子，而是一个帽子。那么在古代的时候，这个罗马人如果想恩准哪个奴隶，哎，可能你在我们家服役啊十几年啊，甚至是从小跟我一起长大的家养小奴隶，是不是？我现在就想给你扶正，要让你成为自由人，那我就以主人的身份就给你自由了，就完了。但是他会有一个仪式。 这个仪式就是罗马的贵族或者是奴隶主，他要把一个尖形的小帽子，哎，戴到这个奴隶的头上，这代表了从今以后你就自由了，你成为自由人了。你看这个帽子，它是不是就是穿戴的东西？所以 J.K. 罗琳把这个东西呢，最后就演变成普遍意义上的，只要主人给小精灵穿的东西，那就算对他的解放。 其实呢，这里边有一个呃最经典的这个穿戴的东西啊，是在整个西方的文化圈里面经常会出现的，那就是一个呃尖儿形的小帽子。你想象一下，最经典的尖儿形小帽子是哪位啊？蓝精灵，蓝精灵知道吧？蓝色的小精灵戴着白帽子。我小的时候总以为，哎呀，这群小精灵天天睡不醒啊，因为他们都戴个睡帽。其实。 以后研究了西方的文化，才发现那不是水帽，那个就是跟自由有关的一种象征。那这个实际上还是个大话题，关于蓝精灵头上帽子什么意义，它跟法国是什么概念，是什么关系，我们以后再做影片和大家讲解。